Orang DM saya, marah-marah saya. Dia cakap, weh boleh tak kau kalau ajar makeup, ajar slow-slow, ajar step by step. Ni semua benda kau nak ajar dalam satu video macam mana orang nak tangkap? Okay. So, dalam video kali ni saya akan ajar cara pakai foundation dengan eyeliner. Okay? Mula-mula kita pakai mini foundation dari mutih. Eh, sebab mutih ni lah kulit aku makin putih tau. Okay, korang keluarkan foundation ni. Korang pakai lima dot. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dalam kotak ni, dia dah ada eyeliner dengan beauty blender. So, kita dab-dabkan foundation dengan beauty blender yang mutih bagi. Kan eh? Korang dab-dabkan sampai dia mendap dekat dalam kulit korang. Barulah sekata. Lepas tu, kita pakai mutih eyeliner. Siapa yang ada eyeliner jenis macam ni tapi tak reti pakai, mai saya tunjukkan eh. Korang tarik je. Okay, Nampak tak? Kan dah tarik tu. Baru korang pergi dekat hujung mata ni. Sambungkan. Ha, senang je. Contohlah kan, kalau korang tak puas hati dengan eyeliner korang, korang tak rasa susah nak ambil wet tissue, korang cakar-cakar je pakai kuku. Ha, lepas tu baru korang boleh lukis balik. Okay? Uh, ah, by the way, saya punya contact lens ni saya pakai dari Easy Lens eh. Easy Lens. Dah siap. Okay, siapa yang nak nampak gebu, muka nampak gebu, ha, pakai je multi foundation ni. Okay, next. Nak saya ajar apa pula? <laughs> Bye. Yang cowok yang gak suka kamu make upan, kumpul. Apa sih alasannya? Aku sukanya kamu natural. Cuma cewek genit yang pakai make up. Gini loh, di hari pernikahan nanti kamu dengan dia, kamu make upan enggak? makeupan kan? Jadi, fungsi makeup tuh apa sih? Makeup itu membuat wanita merasa spesial. Laki pada nggak tahu aja, cewek-cewek ya pas PSBB tuh malah dandan di rumah. Kita ngebuat diri kita sendiri tuh ngerasa spesial. Gak cuma itu, banyak banget wanita yang sukses di bidang makeup, seperti kreator, MUA, business owner, dan juga lainnya. Buat kamu yang alisnya suka naik sebelah, yang eyelinernya masih tumpul, terus latihan, tingkatkan skill kamu, bisa aja kamu jadi MUA ternama nanti. Kita nggak tahu loh. Coba dulu obrolin baik-baik ke cowok kamu. Kalau dia masih nggak suka kamu pakai makeup, yakin betah sama dia. Aku sih kagak nyaranin, tak suka lah perempuan makeup. Perempuan makeup ni semua fake lah. Suka yang natural beauty je, I tak suka yang makeup sebab yang makeup ni semua fake. Muka dia orang bila makeup lawa gila Tapi bila remove, ya Allah buruk. Hello bang, Siapa cakap aku makeup untuk kau? Siapa cakap perempuan yang bermakeup ni untuk lelaki? Abang ingat abang handsome sangat ke kita orang nak impress abang ni? Kalau abang muka Farid Kamil ke Aaron Aziz ke bolehlah cerita. Ba, abang pun muka macam tayar. Silap hari bulan, tak ada siapa pun nak kat abang. Kau ingat aku spend duit banyak-banyak ni nak nampak sama ke? Ha? Mahal-mahal aku beli makeup, aku nak nampak sama. Coy, baik tak payah beli. Orang lelaki ni cakap je suka yang natural, padahal belakang kau dia usyat. Gak perempuan lawa. Kalau cari skandal tu, ah mestilah cari yang lawa kan mana ada orang cari skandal muka buruk kan? Kau ni makeup tebal lah, muka fake lah, muka tak ori lah. Tapi skandal kau, kan? semua yang plastik surgery, yang montok kan, semua kan? Eh? kakak-kakak, ada tak makeup untuk tujuh tahun? lapan tahun ada tak? sembilan tahun ada tak? sepuluh tahun ada? sebelas tahun ada? dua belas tahun ada? Jadah dia. Assalamualaikum, dek. Saya yang dah tua ni tak ada beria yang nak makeup, dek. Ha, saya pakai lotion je, dek. Hadu, hadu, hadu. Sayanglah kulit tu, dek. Muda lagi, dek. Nak makeup apa je, dek. Ha? Kan kalau saya cerita pasal zaman saya dulu, Ha, ada pula yang kata zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Budak sekarang tak sama macam dulu. Budak sekarang suka makeup, Budak dulu tak suka makeup. up. Huh. Okey, tak apalah kalau korang kata tak sama. Tapi masalahnya, kulit korang tu masih muda lagi, masih cantik lagi, masih helok lagi, masih licin lagi, masih mulus lagi. Terlalu muda, terlalu muda. Dulu masa saya sekolah rendah, saya pernah lah sekali kan try nak pakai lipstick ibu saya. Kena tonyok tau Kena tonyok bibi tu So cuci balik Nasib baik tak kena tonyok dengan cili ha. Tak perlu dah nak minta makeup 10 tahun lah 9 tahun lah 11 tahun Apa korang ni ha. Kadang tu ada yang DM saya tau Sampai dia maki saya Dia kata Saya berapa kali dah minta makeup umur 11 tahun ni Kenapa tak buat-buat dah lama tunggu Nasib baik bukan adik aku tau Kalau adik aku dah lama aku cili dah mulut dia ha, Bukan cili dia aku rotan sekali Ha, saya pakai lotion je, lotion mutih. Okay? Yang ni makeup untuk orang dewasa. Untuk budak-budak tak ada. Eh? Korang pakai sunscreen je. Dah cukup dah. <laughs> Terbaik komen ni. Okay, jom. Mula-mula kita pakai foundation. Okay, lepas tu korang blend. Foundation yang saya pakai ni dari mutih. Okay? Siapa yang pakai foundation ni, auto gebu. Pakai lotion mutih dulu. Lepas baru kita boleh makeup. Okay, blend, blend, blend, blend, blend. Ni lepas tu shading hidung sikit Supaya nampak mancung Dari jauh dia boleh nampak kau Kening kena kasih on point Supaya dia tak berkelip tengok muka kita Okay lepas tu kita pakai eyeshadow Bubuh lah shimmer sikit Pakai blush sikit So inilah dia hasilnya makeup untuk jumpa XBFF. Eh hello, ingat aku make up 2 jam ni semata-mata untuk jumpa dia ke? Lebih baik aku dating dengan lelaki aku. <laughs> Nota kaki, ini konten je tau. Bye! Boleh tak make up guna basic item? Boleh? Jangan terkejut eh. Ini hasil make up yang betul dan benar. <laughs> ini make up yang betul dan salah. Ha. <laughs> untuk yang baru belajar, elakkan pakai pensel kena yang warna hitam ya. Pakai yang warna light brown macam ni. Pilih color foundation yang betul dan jangan pakai tebal-tebal macam ni. Kalau tak pandai pakai foundation, pakai je spray mutih. Foundation, spray mutih. Jangan pakai blusher terlampau merah sebab macam ikan talapia tau tak. Ambil je lip matte yang warna nude macam ni, letak dekat pipi sikit. Ni lip matte mutih. Lepas tu blend. Eyeshadow jangan guna warna pelik-pelik macam ni. Bubuh je lip matte tadi. Uh, blend pakai jari, lip matte mutih eh. Jangan pakai maskara tebal-tebal macam ni. Pakai nipis-nipis je. Elakkan pakai lipstick merah mak ngah ya. Makeup scandal bini orang. <laughs>